百秋武道具店の動画こんにちは、百秋道具店のぬがです。やってますかおー今日はみんなに聞きたいです。みんなはなんで剣道やってんだいみんないろんな理由があると思います。親に連れて行かれてるとか、え学校で部活動も入ってるとかね、友達に連れて行かれて友達と一緒にやってるとか、いろんな理由があると思います。もしよかったら今みんなが剣道やってる理由をコメント欄で教えてくださいね。僕はなんで剣道やってるかっていうと、もうね、ズバリね、楽しいからやってるんですよ。剣道なんてね、もう楽しんだもの勝ちなんですよ。 まあ、そんな話をしながらじゃあ昔は子供の頃は剣道楽しんでやってたかって言われたらそうでもないんだよねそんなこと考えながらあの昔はね僕は剣道を覚えてる今でも覚えてる金曜日の7時半から見たいテレビがあったのよ見たいテレビがあって家にもビデオがなかったからやっぱりねどうしても行きたくなかったねそんな中もう無理やり出て行かれて、えー、でも行けば行けて楽しいんだよねだけど行くまでがもうほんとめんどくさかった そんなに強かったわけでもないしね。それで剣道がちょっと面白いなと思い出したのは、まあ、中学か高校ぐらいですかね。まあ、地区大会とかでちょっといい結果が出たり、えー、あとはもうやっぱり先輩とかがね、いること、まあ、先輩とかと一緒にこう、 後輩ももちろんそうだけど一緒に稽古やるっていうその雰囲気はちょっと楽しいなって思い出しましたでもその楽しいって今の剣道の楽しいとはちょっとだいぶだいぶ違うんだよね結局その後高3の時に剣道のサンダーに滑ってもう剣道なんかやめちゃえってもうみんなやめちゃったんだけどそれで結局13年間剣道のやってない期間ブランクっていうのがありました まあ今思えばそこやっとけばよかったかなとかっていう気もしなくもないんだけど、そんなこと言ってる暇がないぐらい、今の剣道やっぱり、ね、面白いんですよ。正直我々のような一般の大人の剣道の愛好家っていうのは別に剣道行かなくてもいいんですよ。休みたかったら休んでもいいの。仕事もあるし、家庭もあるし、他の飲み会とかもあるし、別に行かなくてもいいの。誰から強制されてるわけでもないの。 だけど、楽しいから行くんですよ。稽古に行くと、僕と同じように、もう剣道大好きな人が、やっぱ来てるわけ。今日も来てるの。その雰囲気が好きなので、だからみんな剣道楽しんでやってるわけ。剣道の世界なんて本当草の根運動で、先生方なんてみんなほとんどボランティアなんですよ。だけど、そんなことね、全然苦になんないの。自分の大好きな剣道をもうみんなやってほしい、伝えたい、教えることが楽しいんですよ。 今日はなんでこんなちょっとお話系かなっていうと、まあちょっと楽しいとは違うかもしれないんだけど、うち、まあ、僕のところは、あの、親子3代で稽古やってます。僕のお父さん、おじいちゃんね、おじいちゃんもやってて、僕、お父さんもやってて、僕の息子、子供、孫もやってるわけです。 3代でやってるの僕も父と稽古してるし息子とも稽古してるわけおじいちゃんと孫も稽古してるこんな素敵なことある実際うち宇賀家の家庭内の秩序が保たれてるっていうのはこの剣道のところも大きいんですよだいまだに、えー、おじいちゃんが一番強いんですよで次やっと僕でしょで次息子とだから息子もあの普段はおじいちゃんにね「おいおい小遣いくれよ」とかってなんか言ってるけど剣道の時になるともう全然違うから やっぱり先生だからねでまあこっからなんだけど先週先々週かいつものように3人で夜稽古行こうって言ってあのいつもうちは車で行くんでねあの車に車を取りに行って道を渡ってたら後ろからバイクが突っ込んできてやっぱおじいちゃん跳ねちゃったんですよそれでえー、もう頭打ったとかじゃなかったんだけどもう足の骨折と、まあ、ちょっとね十何針か縫うような怪我とでもうそのまま救急車乗って えー、入院になったんだけどもうほんと死んだと思ってもうとても剣道どころじゃないだからうちの息子も、まあ、小6なんだけど、まあ、その時ももちろんその場にいてねいろいろこうあの動いてやってくれたんだけど救急車がもう病院行って一段一段落したらもう本当怖い怖いのと不安からもう泣き出しちゃってもうそのぐらいの感じでしたそれでまあ3日ぐらい前にようやく病院から退院してきてね、えー、これから、まあ、もちろん松葉杖ですよでこれからあの苦しいリハビリが始まるわけでもその父のそのリハビリの もう目標っていうのが、やっぱりね、みんなでまた剣道をやりたいっていうことなんですよ。もうそれが励み。いや、やっぱり剣道いいわと思ってね、その時にやっぱり、あの、なんで俺は剣道やってんだろうって思い直したんだよね。えー、ここからまた別の話、今度はいい話なんだけど、ちょうど先週ね、僕の高校生の時の顧問の先生と、計算したら24年ぶりに稽古ができたんですよ。いや、これが一番最近では嬉しかったですね。 当時はね、まあ、もちろんもう向こうは先生で、僕は高校生だったわけですよ。それで、でもこの24年間の間にね、もう僕ももちろん大人になったし、えー、6段も取ったと。で、ちょっとは稽古になるかなと思ったんだけど、もうほんとね、ボコボコにされました。やっぱ先生すげえわって。やっぱ先生すげえわって。もう年も2、え、いくつだ ?42 とかになってそんな思うことある やっぱ剣道がすごいのよ。いや、大人になってね、剣道再開してから、まあ、当時は多分分からなかっただけだと思うんだけど、こういうね、素晴らしい先生方との出会いっていうのがね、剣道あるんですよ。もう同じ男としてね、この先生にはもう、全く何をやっても叶わないなっていうような、すごい人たくさんいるんです。 であのそういう先生方こそがね剣道大好きなんですよすごい楽しんでやってらっしゃるんであの本当剣道楽しいなって思いますねいやそういうのを目の当たりにするとねやっぱりあの人の悪口じゃないですけど、まあ、周りの人のね剣道のことをああだこうだ言う人もいるんですよでもそういうのもうやめましょうよ周りで聞いてるのも嫌になっちゃう嫌な気分になっちゃうんで人の悪口を言ってるあなたにそういう気持ちがなくても周りで聞いてる人が嫌になるじゃああなたはどんだけ剣道できるのって話になるんですよね本当に偉い先生は 他人と悪口なんて言わないですよ悪口は絶対言わない僕も言われましたうがちゃんね剣道には相手が悪いはないんだよって言われましたからなるほどなって思いましたよ人の剣道をああだこうだ言ってる暇あったらもう稽古やりましょうよ一緒に今日は剣道楽しいからやってんだって話なんだけど特に大人の人しかめっ面してないですかここに眉毛のところにシワ入ってないですかあれがわからないこれがわからないあれができない商談審査受からない剣道楽しんでやってますか この間ちょっと稽古会といいますか、ちょっと遠くでね、離れたところで、えー、稽古会があって、もう超とんでもない強い先生いらっしゃるんですけど、あの稽古させてもらいまして、あの、ありがとうございましたってこう、お礼に行きました。じゃあ先生面外して、ニコって笑うんですよね。白い話で。ニコって笑うんですよ。で、僕は、あの、威張った先生があんま好きじゃないんで、こういうね、超強い、超すごい先生に、ニコってやられるとね、もう一発でね、やられちゃうんですよね。もうなんてかっこいいんだって。 剣道やるときは強い。でも終わったら2個それこそね、今やってる YouTube だってそうなんですよ。うか店長なんで YouTube やってんの楽しいからやってんですよ。ほんとこれ。編集苦しいでしょ時間かかるでしょコメントで落ち込む時もあります。だけど、楽しいんですよ。でもこれは本当にもう冗談抜き、お世辞抜きで、皆さんから、あの、書いてもらったコメントとか、それに相当励まされてます。それがもう嬉しいっていうか楽しいっていうかね。今日もね、あのー、いただきましたよ。STSA KYGRK さん、えー、剣道をやってる小学4年生です。よく見ていて、いつもわかりやすいです。応援してます。もう、小学4年生ですよ。嬉しいじゃないですか。もうめちゃくちゃ嬉しい。特に覚えてるのが、この間もあの僕の YouTube 動画を見て、お休みしてた剣道を再開しましたっていうご連絡いただいて、もう本当に心底嬉しいです。僕も剣道お休みしてたから、本当気持ちわかるんです。こっから先、めちゃくちゃ面白いですよ。 僕だって剣道13年間お休みしてて再開したきっかけっていうのがあるんですよそれはあるまあ一枚のたまたま買った DVD なんですけどねそれは剣道の試合の DVD だったんですけどその中であの地元の香川県の出身の先生がすごい活躍されたんですよでそれを見てわこんなすごい先生いらっしゃるんだって思ってもう僕もね剣道やりたくなっちゃったのでそれでその足であの昔通ってたね道場にお願いしますってまたやりたいですって言ったわけ きっかけなんてそんなもんなんですよもうそれでいいんですよでも今はその活躍された先生と一緒に、まあ、他にも先生方いらっしゃいますけど何人かでその香川県のある事業を一緒にやってますんでもうほんとね当時からしたらこんな日が来るなんてねもう考えられなかったよもうほんと楽しいんですよでもこの楽しいっていう気持ちはもう大事に大事にとこう守ってやんないと忘れちゃうんですよどっか行っちゃうんですよねほんとそれもう楽しんだもん勝ちってのは分かってんだけど やっぱりね、その普段の稽古行かなきゃとかってなると、もうこれも難しいしってなると、こう顔がまたこうしかめっ面になってきて、なんか義務感が出てきてね、これできなくなっちゃうんですよ。楽しめなくなっちゃうんですよ。いや、溜まってる仕事もあるし、体も痛いし、今日はめんどくさいなって思いながら、いやいや言ってると、もうもったいないです。もったいない。そういう時はいい波来ないです。とにかく楽しんで一緒に稽古やりましょう。でも楽しいっていうのと、楽っていうのは違うからね。楽しい中には厳しさがあることもあります。